Não, know how much, boy? Tiga itu tahun itu. Aku paling nomor segitu. Right. Paling nomor se segarange. Lip game ka. If bobo, wala 30. Lip game. Paano malis dito? Lip game, settings. Wala nga eh. Kasi, Look, close it, close lang. Ano, special pre, wala mo lang ganun. <laughs> Unique. 要给爸爸倒水 players, pre. Kita may mga friend list mo, pre. Sa taas nun, yung parang ano doon, parang gear. Sino, sino may Q penalty? Ah. Ay tayo, nag-dodge tayo. Ayaw nga pala, dodge tayo. Uy, first dodge ko pa lang yun, oh. <laughs> Dapat wala yun, oh. <laughs> Ako hindi ako nag-dodge. Smurf yung night pa, pre. Smurf yung night Ha? Ito na, pre. Si Fade na yung na-unlock, pre. Tapos na ako dun sa ano. Hihinga muna ako. Tango na dodge. Hihinga natin. Samahan mo! Samahan mo! Ikaw din ito. Elmo, samahan mo. Ay, ikaw, samahan mo nga saglit. Di yan, pre. Tulog. 2 minutes. Tulog ko po ito, tiga Dubai ka eh. Okay, ano, tangali. O, anong yan? Dito nga, 4.30 na ng umaga. <laughs> Bobo puta. Bu bak diktiden. Wala na mo. Ngayon lang para sa amin. Okay lang yan. Minsan lang naman eh. Sa Ragnarok Online nga, dati di kami natutulog ng isang linggo eh. <laughs> Awang iniipit. Pasok sa banyo na. Sure siya labis? Ang ina mo, gusto mo ulitin ko. Ano nakita ko sa tatay ko kaya po ako ganyan ganyan din. Sa trauma ko. Ah, okay. Ang ina mo ilabas mo yung pet mo. Tatama yung TV ko sa'yo. Oh. <laughs> Pero ang ganti ko sa tatay ko. Soba, ay soba. Ganda ng crosser mo. Parang pet mo lang. Ba't ka niledi-ledi? Tago. Ulitin nga, eh, di ba? Bobo ka ba? Tingnan mo pala eh. Okay, Viper, babae ka ba? Dahil napakita na OP. Napapakamsit ka mamaya ako. Bakit? Soba, soba. Anong ulam mo, Narima? Pepe ni Viper. Tapos, Di ba kakapsit ka Kaya nga, hindi ako marunong session ah. Nasa net ko, bang? Nasa ilalim. Bob mo? Hindi ka nag-ano? Hindi ka nag-info? Hindi ka nag-info? Hindi naman, hindi ka tapingin, Bob mo. Tignan ako. Oh, wala na tayong makuha match oh. ah. Estava só comprando que estava lá principal. Apaga aí. So ito po ang matagal nating iintayin. Tayo naman ang tournament. Ay, bounce. Ay, bawal pala 15 below. Ano tawag dito? Pwede pala mag-play tournament. Apply ah, ako ng tournament. Mag-isa lang ako. Oh. Drawing ko yung mga pa. <laughs> Gamit si Paid Pre. Ano si Tokling? Yan po. Jajabol na naman, aga-aga. Wala pang 5 ng hapon. Putang na nila Tokling, pre. Pare, Tokling. Sabi ko, alas 5 na ng hapon eh. Ilan to excited eh. Then nag-refresh na. Use your ultimate 5 times. Purchase weapon. Okay. Unlock na to sa akin bukas si Paige. Mamaya lang ma-unlock mo. Oo nga. Hanggang bukas, bukas pa. Abutin pa ng bukas yun. Ano ba? Tangina eh. Sa silent ko to. Eh, saan yung mas... Sabi, namotok lang. <laughs> okay, dahil hindi yun pwede sa Twitch. Dahil hindi yun pwede. Ay, tagal ng match. Yan lang mahirap sa 5 stack, no? Hindi talaga kaya ng ganyan. Na-DQ pa tayo. Trabaho ngayon, taga ano lang ang skill. Wala na ba? ba Dahil ba ano? Nagbubutil-butil na pawis ko. <laughs> Painit na, mag 5 na. Ayaw pagbigyan ah. katatargan itong RGX kaso masaya na ako sa skins ko eh cute din to eh kaso sige mag balik ko na yung Z start ko masasanay din ako pati dun sa ano animation niya now. Mamaya, maglalagay ako ng bagong kable kasi para sa internet na para mas bumilis ng konti. So habang nagpi-play sila ng copyrighted content, sige. Hintay tayo ng queue. kailangan makuha tong ano. Si Fade. Kasi initiator siya eh. I like initiators. Hindi ka pressure na pag ano. bandang Q. Tingin nyo. Ginawa <laughs> lang silbi pero panalo. Ito talaga yung sumaloob ko dito sa drone na to eh. Kawalang gana ito ano. hoping. Ah, um, hmm. Oh, tolerable pa Tokyo eh. Ako, okay ako. Sila ang problema kasi. de 95 pala ako. <laughs> sa Mumbai, no, no. 1 kaya pa to eh. Kung magaling yung player, kaya pa eh. Bebe. Tagal ng queue, may gulay. Hindi na nilalagay itong, hindi na nilalagay sila tens dito, no? Nawala pa rin pre. Ayaw tayo pagbigyan ah. Ayaw nga pre. Try mo to unrated pre. Baka meron. Tangin na pag ito meron magdadabog ako. At least hindi instant. Putik na yan pag instant na putik na yan. Nagtatago pala sila lahat sa unrated. Wait lang. Couch kapag wala. Pupusta ka kami. Pusta ka kami, tapos tama kayo ni Kausa na. Talpakan. <laughs> Do you wanna pick up? Gago. Eh, no, 1v ako kay Nikaus. Ako, oh, kahit saan nyo ako ilagay, wala naman ang kwente. <laughs> Andito lang para sa skin. <laughs> ano, custom game. Wala pa rin eh. talaga. Atra, ah, custom daw. Ay, Tokleng. Ano si Tokleng? Wala ba si Tokleng? Ay, si Tokleng ay siya pa. <laughs> Ay, the vendor. Ano, okay na. Ganyan ano na. Asset na lang. Oo, oh, asset na. Ayan, yan, ayan. Oh, mag-random ka dyan. Pindot ka, pindot. Tayo na, mag-observer na lang dapat ako eh. Doon ako napunta. Ayun, rampage. Dalawa ba tayo? Mag ano ka, nag sage ka na lang. Sage. Hindi na kami chips, no? Dalawa lang naman alam ko dito eh. <laughs> pre, naka-on ba, eh, cheats, pre? Hindi, hindi ko yun yung cheats. atake, hindi ko kailangan mag-sage wall. get this? Kunin ko dito pre sa mid. <laughs> Kunin ko sa mid yung sheriff. <laughs> Paano ka papasa sa'yo? Hindi ako bumili ng sheriff. Can someone get this? Wala akong sheriff. Palo kayong dalawa. Mm, Oh. oh. oh. pa daw. Pwede pala gumamit ng shield, yun ang sinabi. Ah, sige, pa rin. spike. Snuff them out. Blinding. Revealing area. One enemy remaining. bigyan na grace yun, no? Ito, Seryoso bigla. shot today, don't worry. There are other ways. Kabila ko, tom, tom, tom, tom. Anong, anong gusto? Phantom. Can someone get this? Round I A. One enemy remaining. Your duty is not over. Wait pala. Player standing. Good mo, You thought you could escape my nightmare. Backs <laughs> will be towards at least one of us. Bandal. I'll find them. There's the enemy, enemy. Go, go, go, go, go. Uh, ハハハハ my yeah, yeah, yeah. Can someone get this? <laughs> mid. <laughs> 30 seconds left. <laughs> My power does not end. Ask for aid and you shall receive. Palta, palta. Ako. Si Marshall, ka. Eh. Marshall ba, Marshall? Sabi Gusto mong cranky. Pag may nakita ka naka-off, kaya kami labas yung off. <laughs> sige, sige. Nag-yung tinto queen makulit eh. Valeu, puta que Flawless. Together, we will bury them under their transgressions. Open the back. Marshall nga. Marshall nga daw. Can someone get this? Thank you. Abilang ito paper. Pero ako mag-off Ay, karoon na-off be strong, Omen. Revealing area. player standing. Gising na yung papa mo niya. Saka, saka. Wala lang. Can someone get angry? Rush to na si ano, si Pakling. <laughs> Let us hunt. Enemy spotted me. They can't begin to comprehend. But I stole the gun. up. Wait, they're done. I want to shine up here. Open Can someone get this? Thank you. know it. 30 seconds left. Last round in the half. We cannot keep our goods after this. Spend all. Oh, in that, in that. Lagi daw bundle, tapos naka-audit ng ayot ka. Can someone get this? Thank you. we switching sides. Have any patterns emerged yet? Every لما صار يرجعك. أنا بعد لو طلعت تكتبه. Ah, get three. Ah, Can someone get this? Thank you. Can someone get this? Hey, get up! Get up, Let us take the lead here. Gun here. pariu. Claro que não quero brilhante, não quero ir pra nós. Dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Я транспорт тебе на выйти, поклин, поклин, ну, ты транспорт. А, на будет было. Standing ahead. One enemy remaining. Reloading. Dá uma praga em cima. Ele tá bem em cima. O Marcio dá tá uma. Marcio, assim é. O Daya. E vamos dar a praia. Torre no mar. Deep breath. Scanning ahead. Found. What are you? thank you. Enemy spotted mid. them. What? Enemy remaining. Spike down. Headshot. Headshot mo pre. Knife, ano, knife, knife, knife, mo. Knife daw, knife, knife daw. Huwag ka nag-knife daw, naglabas ng knife, Yeah. Ay. gripo, pare, gripo. Yan o, pakulim na Pili, pili. Nice one. Can someone get <laughs> out? Toplanın da daha yap. I will be their eh? nightmare. area. Ayun na. One enemy remaining. player standing. I'm here. Wait. Pipi ng TV ang puto. Tukulay nga sa na, tukulay. Kakain kang pipi ka na mga pipe. tukulay nga sa na, tukulay. 30 seconds left. Sabi mo, pre. Sending ahead. Wala din si Pakula. Kaya pa, five. Extend ako. Up TP ulit. Top play nasa top lane. 10 seconds left. Prepare yourselves. Puta, oh, alam mo gano'n natin. Normal na? Normal? Ah, tap, Normal daw. Sige, normal. Kahit anong gusto. Ah, puta, gumagas. <laughs> Ala, natin mo ako pre. Anong kahapon? Oh, ano yun? Ah, tara. Pagkatas ko sa... Ano Huwag, tapusin na Player standing. Ayoko na. Spike planted. Pipit na kayo? Tara, tara, pipit. Baka meron na lalaro. Sige, sige. Baka meron na. Sayang eh. Oh, nice, nice, nice. Parang motor. <laughs> Wala pa rin 5 stock. pangit mo. Depress kami lahat. <laughs> Oo man. Ano lang tayo pa. Wala pa rin naglalaro. Yung nga ba tong you don't know ba? Ano na ito? You don't know me. Ay, nakita nyo ba ito? Oh, hindi, hindi ako yun, hindi ako yun. Saan? May gunskin. Kaya yung kanina yun. Yung bakla. Ah, siya yun? Oo. Ay, nasa Discord. Yung bakla. Ah. talaga. Tulog na lahat. Oh, shit. Wala, matulog pa. Bago ah, mimic. Ay, na lang kasi. Mga night owl, mga night owls. <laughs> di, di na nga night dito eh. <laughs> di na night owl to. Kaya nga eh. <laughs> Morning owl. Morning worm na eh. Ano Morning worm. Pero ano may ibang server. Ibang server. Wala eh, nakaano na tayo eh. Hong Kong, Singapore, Tokyo na tayo eh. Mumbai yung mukhang hindi kakayanin. Eh. Sige, try ka. Ayan. Sakto-sakto. Eh. Ano na, ano na sabi sa inyo eh. Mumbai. Wait lang, ano ba? Ano ba? Ano ba magandang pag-prepare? Go din tayo lahat. Ayos na. No? Ihil ko ba kayo o bubulagin ko kayo? Soba, tokling, soba. Yan. Patok, right? Pareho tayong taga-ano, pre, taga-anot ng Ah. ah. Oh, ascent. Sige. Ano map yun? Ay, yung ascent ulit. Kalimutan ko, sorry. Oo, ascent. Aferin. I am both shield and sword. My ass. En başta. Omen. Saan duelist? Kakayanin kayo. Double Tumubok din. Oo nga pala. At ah, Tokyo pala to eh. Matching. O oh, yun naman. Tao pa ba? Hello. Hello, hello. Hello, rinig ba? Hello. Oo oh, naman. Hello. Oo, oh, hindi kayo ma. Yo. I'd like to dance to it. Pero mo ko lang, ano mo. Start, start. Sharing, pre. Can someone get this? Putak na lang si pistol. Can someone get this? Pistol lang sa akin, pistol. Can someone get this? Thank you. Sulitin natin ito. Kailangan pasulit natin ito. Oh, wala na tayo dito, puto kayo na dito. Enemy spotted. Reloading. Nagkamali ako, check, check. <laughs> mali, mali. Taga pindot. Piling ko. Ayun na. May player standing. Namakila. Namakila na matulog ah. Tara mo, pistol mo. Pwede, payusin mo ako. Pistol, pistol, pistol. potere di cattura. Pressione. Oi, perché ti control Tangan dia non control tangan. Enemy spotted mid. Reloading. Ay, pang pang ping pong. Patakas Reloading. Reloading. Revealing area. Ikot back set. Igagalit mo dito. Second 52. Standing ahead. They rotate. Watching here. Player stand. Sabay nagpikintas pati babayos. Mm -hmm. Five was left. Sometimes all are best. I need this. Can I get a drop? please. Can someone get an Happy Can someone get this? Nag-aaway pa rin kayo sa ano, mga pistol. Can someone get this? Thank okay, you. please. Let's start this party. Hadi hop, gimana mana gempong? Oh, rotate kayak. Rotate tangan. Kita rotate, dong, rotate. Rotate. end of Sparta. दो Ai, puta. Ah, sorry. player standing. 30 seconds left. Spike down beat. Woo, stand in. Not bad. No one beats my firepower. I got this. Be in my Can I get a job? Bandel, bandel. Can someone get this? Thank you. Can someone get this? Thank you. Right here. Ay, since matatalo din naman tayo, pagtripan natin. Mga talent, tang ina mo, ba't sinusuko ang gago ka? Yup. Tangan tayo, takin tayo, pang-depending mo ito. Enemy spotted A. Reloading. Tayo gamitin lahat ng smoke. tayo Wala dito Go, go, go, I have to spike the area. Last player standing. Ang galing ng chamber, putik mo. Although easy peasy kasi body shot yun eh. Ten seconds left. Nossa. Speak 3, speak 3. Can get a drop? Can someone get this? Speak 3, speak 3 Valentine's birthday, that's me, Valentine's Can someone get this? Can I get a drop? Thank you. Okay, okay. Tá. Thank you, thank you. Thank you. Ano mo, Reloading. Reloading. No charges left. Last player standing. Standing ahead, Harvey. Harvey. Habibi. Wait, competitive nga pala to. Red Pebble. Ay, gagawin sa likod mo. Ginang, putik. Kuya, Panginoon. Cool, pinagulat. If one link breaks, the rest will follow. Can I get a job? Okay, dito lang ka sa base. Huwag na tayo umalis. Classic, Can someone get this? 이거 nice one. 있어. Can someone get thank you? Oh, these are tired. Can someone get this? They don't time for Reloading. They are Cavio da Sicília. Hello. Vinei de três. Grenade! seconds left. Sige na, boy. Sisave ko na naman to. Bakit na gago? 10 seconds left. Nice one. Gago reload. Kala niya. Level na ako! OP to gago! Tara pre, tangin na tangin tayo gago. Hirap mag ano. Tama ang pasa. Utang ko naman, support! Patuli ka muna bago mo ako usapin gago. want to play, let's play. Hey, Found them. Oh, hey. Not here. Tatay mo siya. Kaya to eh, ginagawa mo. Bagay na gamit mo pag mabababae ka. I got their omen! Ay, gago sumabot. Saan na? Takbo. Sabi. Sage, sage, sage, sage. Pang-wall nga dito. Iban mo ako Hindi dito. ako titingin. Sage, sage, sage, sage, sage. Hindi, hindi dyan, hindi dyan. Sage, hindi yan. Hindi yan, hindi yan. Go, go, go, go, go. Puta. Nasa mid, nasa mid. Cover going out. Reloading. Shadow is traveling. Aiming ahead. Found them. One enemy remaining. Flawless. panes, is mine. Kataka nga ako, ba't mo pinaplap? Nayo pa. Ano, hindi ko sinasabi. Hindi ko rin alam. Iwan na lang ako. Basta laro lang. Yung lang, nakawak na nakot yung ayot mo. Ito, alam na gano'n mo. Nagawa ako. Wait na, wait lang. Try ko man tag muna bago ako sumili. Deep breath. right here. Did I get you Get out of my way! Ele tá saindo nessa map. Eita. Vai Shadows traveling. Cover going out. dami nila ah. Bilog. Kahit kailang ata yun. Rodit, rodit, rodit. Tangina, pinatay din ako. Parang na madagdagan yung Ikaw with numbers, anything can survive. Remember that. Ang tawag doon, baiting. Eh. Masturbating. <laughs> अरे कबान गए आप कबान गए थैंक यू कबान Can someone get thank you? Can someone get this? Thank you. Reloading. someone get this? Thank you. Gun here. Let's make them dance. before the switch. Spend everything. We keep nothing. Atin yung depending pre. Can someone get that? Depending, eh? I'll find them. Let me find them. Oh. You want to play? Let's play. Aim check, motherfucker. Reloading. Reloading. Enemy spotted A. Ah. Switching sides. Charges. Check. Brakes. <laughs> Nowhere in sight. Cover. No. Alam ba yun? O hindi, hindi ako sanay maglaro ng 74. Grabe yung mga ping nila, oh. 10? Kailangan mag-over-approximate ka para dyan, oh. Dapat consider din yung ping. round B. Last player standing. He's on, he's on B main because he's uh, on base. I base nothing. One enemy Shut remaining. Down. Base nothing, base nothing. Standing ahead. Surprise! Surprise, motherfucker. Time to stock back up. am trolling. Lugi, gaganda pala ng mga ping eh, putik eh. Less than 20. Anong server ba? Tokyo. Pag tinignan mo yung ping natin, alam mo lugi tayo eh. Meron, malaki. player standing. Spike planted. Paano kaya, paano kaya yun pag magko-compensate ka ng So, ano na lang, babe? latency? Okay, I only have like 78 grenades left. Diba dun? Mapaparatrat ka na di oras eh, no? Darbeyi narinden de. Ayaw. Baka dito ano yung dyan. Get out of my way! Yun. Ang knife nga naman. Spike down mid. binigay yung is. <laughs> Attackers win. GG's, GG's. Okay. Meron pa naman tayong siguro malalaro next game. <laughs> Sa ibang araw. <laughs> Aşağı aşağı aşağı. Hitap etsene. Sige. GG. Ang troll lang nung huli. So, wala naman akong pakialam mo sa rank ko pa. Kasi bumaba din eh. Negative 20 yun oh. Sa malaki eh. So yun naman na guys. Ano muna tayo? Pahinga muna tayo kasi magre-rewire tayo ng internet today. So, thank you guys for watching. Tagal na pala ng stream kaso putol-putol. So, see you again on the next stream mamaya. So, thank you and sleep well sa mga, <laughs> sa mga sa atin na gumawa Okay, thank you guys for watching.